Eu não sei, é, é muito relativo a pessoa se declarar religioso é, e não ir na igreja. Ah, agora com esse movimento evangélico o pessoal participa mais do que na católica. Mesmo assim a pessoa vai, ela não segue as regras que é determinada pela religião. Então é, tudo é muito relativo. Dizer que eh, a religião interfere na política, no, na ciência, ah, tudo tem a sua parte principal, <laughs> certo? Agora, eu não sei qual que é. Agora, vamos lá, né, meu? Sei, se é religioso, eu digo que sou, mas eu não sou, nem vou na igreja, não piso, tal, não curto. Agora, você curte? Diz pra mim aí. Eu não sei, vamos fazer essa pesquisa de novo aí, porque isso daí tá, tá passando uma notícia aí que não é confiável. No próprio forma de pesquisa aí, que não é confiável para coisa nenhuma, nem eleição, nem nada. Não gosta de pesquisa também. Certo? É isso aí. E ponto final.